नमस्कार दोस्तों मैं देवेंद्र झा एक बार फिर स्टडी विद गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉक या घड़ी भाग दो इससे पहले मैं एक पार्ट डाल चुका हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ वहाँ पर जाके देख लें उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तभी आपके समझ में आ पाएगा क्योंकि पार्ट वन में मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है बहुत ही बारीकी से मैंने चीज़ों को बताया है तो यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको घड़ी के सारे सवाल आपके समझ में आ जाएंगे और ये जो वीडियो रहेगा हमारा R R B N T P C group D U P double S C के सभी एग्जाम एस एस सी के सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अन्य एग्जाम जैसे यू पी टेट है सी टेट है उनमें यदि यहाँ से प्रश्न आते हैं तो उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा तो चलिए देख लेते हैं मैंने प्रश्न लिखा हुआ है पहले से कि एक और दो बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य तीस डिग्री का कोण होगा तो इस प्रश्न को करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात बताई थी यदि किसी ने देखा हो तो आपको याद होगा कि पचपन मिनट का अंतर होता है साठ मिनट में ये मैंने एक पॉइंट बताया था पिछली वीडियो में अगर वहाँ नहीं ये नहीं पता है तो उस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे घड़ी में अभी बज रहे हैं बारह एक घड़ी मैंने बना ली हल्की सी छोटी सी जिसमें बज रहे हैं बारह एक घंटे बाद दोनों सुइयों की पोजीशन क्या रहेगी एक घंटे बाद दोनों सुइयों की पोजीशन रहेगी कि मिनट की सुई तो बारह पर ही रहेगी और घंटे की एक पर पहुंच जाएगी ये एक घंटे बाद की पोजीशन है एक घंटे बाद ये टाइम था एक घंटे बाद क्या टाइम हुआ ये तो अब देखिए दोनों सुइयों में मिनट की सुई ने कितने मिनट की यात्रा कर ली यानी कितने मिनट चल गई एक घंटे में तो एक घंटे में मिनट की सुई चली भाई मिनट की सुई साठ मिनट और घंटे की सुई चली भाई एक घंटे में पहले बारह पे थी और फिर पहुंच गई एक पे तो यहाँ पर ये पाँच मिनट के बराबर चली गई और मिनट की साठ कैसे चली कि पहले वो बारह पे थी घूम के फिर वो बारह पे पहुँच गई तो साठ मिनट हो गए ना और इसके पाँच मिनट क्योंकि पहले बारह पे थी बारह पे से फिर एक पे ये पहुँच गई तो अब ये देखिए दोनों में अंतर कितने का है दोनों में अंतर तो साठ में से पाँच गए तो पचपन मिनट का अंतर आया और ये पचपन मिनट का अंतर कितने मिनट में है ये पचपन मिनट का अंतर है साठ मिनट में दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस पर इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे सभी इसी के द्वारा सॉल्व होंगे यदि ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे और कर भी लोगे तो वहाँ पे गलती आपकी 99.99 परसेंट गलती करोगे तो मैं ऐसा करता हूँ ये जो चीज़ मैंने अभी बताई आपके अच्छे समझ में आ गया होगा यदि अभी अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो जो पार्ट वन है उसमें जाके देख सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रखा है तो चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं तो देखिए जितना भी टाइम दिया होता है जैसे एक और दो प्रश्न ऐसे ही आएगा एक घंटे का अंतर होगा एक या दो दो या तीन चार या पाँच पाँच या छः आठ या नौ दस या ग्यारह तो यहाँ पर जो भी टाइम होंगे जैसे एक और दो यहाँ पे एक का अंतर है दो तीन चार पांच सभी में एक एक का अंतर है इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा कि दो चार तो यहाँ पर दो घंटे का अंतर हो गया तो प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा केवल एक घंटे के बीच के प्रश्न पूछे जाते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं इसे उठा दे रहा हूँ तो जितना भी टाइम दिया होता है जैसे एक और दो तो जो पहला अंक होता है हमें हमें एक हल्की सी छोटी सी घड़ी बना लेनी है और उसमें हमें इतना ही टाइम कर लेना है तो देखिए एक और दो के बीच में तो मैंने घड़ी में एक बजा लिया अब देखिए दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का गैप है कितने मिनट का अंतर है क्योंकि मिनट की सुई बारह पे है और घंटे की सुई एक पे है तो बारह और एक के बीच में कितने मिनट बनते हैं पाँच मिनट बनते हैं तो यहाँ पर जो दोनों सुइयों के बीच में कितने का गैप है पांच मिनट का तो आपको ध्यान रखना है आप देखिए इधर दिया है तीस डिग्री का कोण मिनट की सुई के अकॉर्डिंग कितने मिनट में बनता है तो ये बनता है पाँच मिनट में जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है तो वो पार्ट वन को देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये पाँच मिनट आया और यहाँ पे भी ये पाँच मिनट आया तो क्या करते हैं देखिए ये पचपन मिनट का अंतर है साठ मिनट में इसी के द्वारा ये प्रश्न सॉल्व होंगे तो देखिए पाँच मिनट और यहाँ पे पाँच मिनट तो दो आंसर आते हैं इसके दो आंसर आते हैं और दो आंसर कैसे आते हैं कि एक बजे एक डिग्री से नब्बे डिग्री तक के कोण एक घंटे में दो बार बन जाते हैं एक घंटे में दो बार मैंने ये भी चीज़ें पिछले वीडियो में बताई थी मैं तभी तो बोला हूँ आपसे कि पहले वीडियो पार्ट वन को देखिए उसमें बारीकी सी चीज़ों को मैंने बताया है चलिए यहाँ पर दो बार बनते हैं तो एक बार कब बनता है जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होती है और एक बार कब बनेगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होती है तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे जो यहाँ सुइयों के बीच वाला गैप है सुइयों के बीच वाला यानी पाँच मिनट और जो डिग्री वाला जो अंश है यहाँ पे कौन दे रखा है उसके द्वारा जो मिनट बने एक बार दोनों को जोड़ के उत्तर आता है एक बार दोनों को घटा के भी उत्तर हमारा आता है और दोनों उत्तर हमारे सही होते हैं बसरते आपको ऑप्शन में कौन सा उत्तर दे रखा है कौन सा मैच खाता है वो आपको टिक कर देना है तो देखिए अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो पाँच माइनस पाँच करेंगे तो बराबर जीरो आएगा जीरो आएगा तो ये जीरो आएगा तो जीरो पे हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो ये घटाने का नहीं होगा जब भी ये मिनट हैं और ये मिनटें बराबर होंगी तो आपको वहाँ पे क्या कर देना जोड़ के ही करना है घटा के वो आंसर नहीं आएगा ठीक है तो ये पाँच है और ये भी पाँच है तो घटा के आंसर बनेगा नहीं क्योंकि जीरो हो रहा है तब हम हमें क्या कर देना है पाँच और पाँच दस हो गए दस मिनट का अंतर कितने में हो जाएगा भाई दस मिनट का जब अंतर हो जाएगा उसी समय तीस डिग्री का कोण बन जाएगा क्योंकि पचपन मिनट का अंतर होता है साठ मिनट में तो दस मिनट का अंतर कितने में होगा साठ बट्टे पचपन इंटू टेन ये हो गया अब देखिए पाँच से काटेंगे पाँच से एक कटा बारह बार पाँच से कटा ये ग्यारह बार तो दोस्तों आगे हम सवालों में क्या करेंगे कि जो यहाँ पे साठ बट्टे पचपन है ये कट के बारह बट्टे ग्यारह रह जाता है तो जितना भी हमारा मिनटों में टाइम आएगा उसमें हमें बारह बट्टे ग्यारह का गुणा कर देना है अब इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बना एक सौ बीस यहाँ पे ग्यारह ग्यारह एकम ग्यारह भाग जाएगा नहीं दस और यहाँ पर दस बट्टे ग्यारह ये हमारे क्या निकल के आते हैं मिनट निकल के आते हैं तो जो यहाँ पे मिनट निकल के आए दस सही दस बट्टे ग्यारह तो टाइम क्या होगा एक बजकर दस सही दस बट्टे ग्यारह मिनट पर दोनों सहीयों के मध्य में तीस डिग्री का कोण हो जाएगा तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा यही आपको टिक कर देना है मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए ऐसा ही हम और प्रश्न करते हैं ऐसे ही और प्रश्न करते हैं जिससे कि ऐसे सवाल आपके अच्छे समझ में आ जाए तो मैं यहाँ से इसे हटा दे रहा हूँ देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है तीन और चार बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य साठ डिग्री का कोण होगा पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था यहाँ पर एक और दो था और यहाँ पर साठ डिग्री की जगह पर तीस डिग्री था तो मैंने क्या किया था प्रश्न पिछले प्रश्न में क्या किया था कि जो भी पहला अंक होता है हमें घड़ी में उतने ही बजा लेने हैं तो मान लिया घड़ी में बज रहे हैं तीन ये तीन बज रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने मिनट का गैप होगा जब तीन बज रहे होंगे तो दोनों सुइयों के मध्य में पंद्रह मिनट का गैप होगा यानी पंद्रह मिनट का अंतर होगा ठीक है अब देखते हैं साठ डिग्री बराबर कितने मिनट बनेंगे मिनट की सुई के अकॉर्डिंग तो ये बनेंगे दस मिनट ये अभी आपके समझ में नहीं आया है तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर पंद्रह मिनट बने और यहाँ पर ये बने दस मिनट तो मैंने अभी पिछला प्रश्न में बताया था कि एक बार जोड़ के उत्तर आता है एक बार घटा के उत्तर आता है तो पहले घटा के करते हैं पंद्रह और दस ये हमारे कितने हो गए अंतर लेंगे पहले पंद्रह में से दस गए पाँच आएगा और गुणा बारह बट्टे ग्यारह का कर देना क्योंकि मैंने बता दिया था पिछले सवाल में तो ये आएगा साठ बट्टे ग्यारह पाँच सही पाँच बट्टे ग्यारह ये बने मिनट तो ये तो हमारा अंतर आ गया अंतर लेके किया था हमने तीन बजकर पाँच सही पाँच बट्टे ग्यारह मिनट पर साठ डिग्री का कोण बन जाएगा एक तो उत्तर हमारा ये हो गया ये हमने किया था कर अब देखते हैं दोनों को जोड़कर पंद्रह और दस पंद्रह और दस हो गए पच्चीस और क्या करना है हमें बारह बट्टे ग्यारह का गुणा करना है और डायरेक्ट हमें करेंगे पच्चीस दूनी पचास का जीरो पच्चीस एकम पच्चीस और पाँच तीस तीन सौ बट्टे ग्यारह अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आगे कि बाईस ग्यारह सत्तीस सतहत्तर तो ये बन गया सत्ताईस सही तीन बट्टे ग्यारह मिनट ठीक है तो अब जो टाइम होगा तीन बजकर सत्ताईस ही तीन बट्टे ग्यारह मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य साठ डिग्री का कोण बन जाएगा तो एक उत्तर हमारा ये आया ये भी हमारा सही उत्तर है और एक उत्तर आया है हमारा ये ये भी हमारा सही है आपको ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है आपको वही वाला टेक कर देना है मैं आशा करता हूँ ये भी सवाल आपके अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए हम एक और प्रश्न देखते हैं बहुत अच्छे लेवल का ऐसा ही प्रश्न होगा वो भी तो दोस्तों देखिए ये प्रश्न है छः और सात बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य जीरो डिग्री का कोण बनेगा तो जल्दी से हम करते हैं आप इस प्रश्न को वीडियो को पॉज करके अपने आप कीजिए ठीक है उत्तर नहीं आए तब आप वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर छः बज रहे हैं तो मैंने घड़ी में जल्दी से छः बजा लिए ठीक है तो छः बज रहे होंगे तो एक बारह पे मिनट की सुई होगी छः पे तो दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का गैप हुआ तीस मिनट का अब जीरो डिग्री बराबर कितना होता है भाई जीरो मिनट ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ तो वहाँ पर देख लें तो तीस अब यहाँ पर घटाने और जो, जोड़ने का तो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि यहाँ पर जीरो है चाहे तो हम जोड़ें चाहे घटाएँ हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है तो देखिए तीस मिनट यहाँ पर जीरो मिनट तो तीस मिनट का हमें अंतर कम करना है पचपन मिनट का अंतर है साठ मिनट में तो तीस मिनट का अंतर हो जाएगा बारह बट्टे ग्यारह देखिए बारह बट्टे ग्यारह में अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को आपको पहले ही तो पिछले प्रश्न में मैं बता चुका हूँ ठीक है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें बारह तिया छत्तीस बराबर ग्यारह अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ग्यारह तिया तैतीस यहाँ पे बचा तीन ग्यारह दूनी बाईस यहाँ पे बचा आठ यहाँ पे बचा ग्यारह तो देखिए ये हमारा जो उत्तर आता है ये मिनटों में आता है तो छः बजकर बत्तीस सही आठ बट्टे ग्यारह मिनट पर हमारा दोनों सुइयों के मध्य बन रहा होगा तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपका अच्छे समझ में आ गया होगा तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा सवालों को हटके देखते हैं यदि आपके पास कोई भी बुक है जिसमें ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं तो उसे उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए वहाँ से जिससे कि आप कभी भूलोगे नहीं चलिए थोड़ा सा अंतर हम करके करते हैं प्रश्नों में अभी तक यहाँ पे कौन दे रहा है अभी तक यहाँ पे कौन दे रहा है अब इसके बाद अगला प्रश्न जो आएगा उसमें क्या दे देगा मिनट दे देगा यहाँ पे मिनट दो मिनट या तीन मिनट या चार मिनट ऐसे कुछ दे देगा तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए मैं यहाँ पर प्रश्न को लिख दे रहा हूँ देखिए ये प्रश्न है छः और सात बजे के मध्य कब मिनट की सुई घंटे की सुई से तीन मिनट आगे होगी देखिए पिछली बार क्या था पिछले प्रश्नों में यहाँ पे मिनट की जगह पे क्या दिया था कौन दिया था लेकिन इस बार उसने मिनट दिए देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा कि प्रक्रिया तो वही है जो हमने अभी तक प्रश्न कर रहे थे कि घड़ी में हमें छः बजा लेने हैं ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है अब क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आ गया है जब दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का गैप हुआ भाई तीस मिनट का अब यहाँ पे हमें तीन मिनट आगे करनी है भाई तीन मिनट तो देखिए यहाँ पे जो आगे है और कभी कभी इसकी जगह पर पीछे लिखा आएगा आगे लिखा है अभी तो प्रश्न में लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या पीछे लिखा आएगा तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है तो देखिए तीन मिनट आगे करनी है तो हमें क्या करना है जब भी यहाँ पे आगे लिखा होगा जब भी यहाँ पे आगे लिखा होगा तो यहाँ जो मिनट दिए और इन मिनटों को हमें जोड़ना है जब भी यहाँ पे पीछे लिखा आएगा तो दोनों का अंतर लेना है हमें घटाना है ठीक है ये चीज़ आपके अच्छे समझ में आ गई होगी देख देखिए तो आगे लिखा है तो दोनों को जोड़ेंगे तीस और तीन तैतीस और गुणा बारह बट्टे ग्यारह का कर देना है ग्यारह से एक बार कटा ग्यारह से तीन बार तो बारह तिया छत्तीस मिनट बना तो देखिए छ बजकर छत्तीस मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से तीन मिनट आगे हो जाएगी दोबारा देखिए एक बार सवाल को हमें क्या करना है जो भी पहला अंक होता है उतना हमें यहाँ पे मिनट बना लेनी है उसकी मिनटें दी हैं यहाँ पे जितनी भी मिनट है हमारे पास वो लिख लेना है आगे है तो दोनों मिनटों को इन मिनटों को और इन मिनटों को हम जोड़ेंगे अगर पीछे लगाएगा तो फिर इसमें से हम इसे घटाएंगे ठीक है तो और वही बारह बट्टे ग्यारह का गुणा करना है हमें और बाकी का प्रोसीजर वही है जो पिछले सवालों का है तो छः बजकर छत्तीस मिनट पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा अगर यहाँ पे पीछे लिखा होता आगे की जगह पे पीछे लिखा होता तब हम क्या करते कि छत्तीस में से तीन गए सत्ताईस गुणा ग्यारह बट्टे वो सॉरी बारह बट्टे ग्यारह तो यहाँ पे जो भी हमारा टाइम आता वो हमारा उत्तर हो जाता चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं ऐसा ही जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए देखिए प्रश्न क्या है हमारा अब की बार क्या है यहाँ पे पाँच और छः लिया है और यहाँ पे तीन मिनट हैं यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि घड़ी में हम पाँच बजा लेंगे तो पाँच जब बज रहे होंगे तो ये वाली कंडीशन होगी दोनों सुइयों के मध्य में पच्चीस मिनट का गैप होगा और यहाँ पर ये तीन मिनट हमारे पहले से लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या दे रखा है पीछे जब भी पीछे आएगा तो घटाना है आगे आएगा तो दोनों को जोड़ना है तो पच्चीस में से तीन घटे तो यहाँ पे कितने बचे भाई बाईस ठीक है और क्या कर देना है बारह बट्टे ग्यारह का मल्टीप्लाई कर देना है तो ग्यारह से ये कटा दो बार तो यहाँ पे बारह धुनी चौबीस मिनट तो यहाँ पे क्या उत्तर आया हमारा पाँच बजकर चौबीस मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से तीन मिनट पीछे होगी तो मैं ऐसा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम अगले वीडियो में हमारा जो पार्ट तीन आएगा उसमें हम ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जैसे हमारे पास घड़ी है आज मिलाया और कुछ घंटे बाद वो पीछे हो गई या आगे हो गई या दो घड़ी हमारे पास वो एक घंटे में आगे हो गई वो पीछे हो गई तो इस तरीके के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि इस वीडियो से आपके मित्रों को लाभ होगा और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें तो दोस्तों धन्यवाद राम राम